Minggu lalu kita belajar tentang keadilan Tuhan. Bahwa apa yang kita katakan itu tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Kalau kita memperkatakan yang benar, kita memperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di tahun paybet ini semua terjadi. Tapi ternyata bukan hanya anak-anak Tuhan yang menghadap Tuhan, ada pendakwa saudara kita siang dan malam. Dan kalau kita memperkatakan yang cocok dengan kuasa-kuasa lain, maka kuasa itu yang menangkap, kuasa itu yang mensepakat dengan perkataan itu dan jadi. Jadi pilihlah saudara yang baik, pilih yang enak didengar, pilih yang mulia. Kita sudah belajar ya tentang uh, Daud, bagaimana dia mensikapi dirinya kepada Simei. Akhirnya saudara tahu Simei mengalami keadaan tidak baik. Kita lebih baik pilih yang ajaib. Dan hari ini kita akan belajar saudara tentang kesetiaan. Eh, saya ingat sekali dulu uh, Pak Yusak pernah mengatakan bahwa di rapot kita ada tiga nilai yang sangat tinggi dan itu tidak boleh merah. Yaitu nomor satu kerendahan hati, itu paling sulit saudara. Kedua ketaatan, itu juga sulit. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Beliau diajar oleh Tuhan tiga hal ini menjadi hal yang utama. Dan itu mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Kita sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan anugerahnya, dan perlu kerjasama kita minta. Kita seringkali minta kebutuhan-kebutuhan kita yang physically. Tapi kita lupa kita butuh sesuatu di jiwa kita, saudara supaya muncul ya, air kehidupan melalui hidup kita. Satu kali uh, uh, saya ikut mobil dari Jakarta ke sini. Orang ini dia lagi cerita dikecewakan karena ada uh, family atau saudara yang uh, tidak jujur masalah uang. Saya diberkati pada waktu dia berkata tentang Daud. Dia ngomong, Pak saya mau belajar seperti Daud. Pada waktu Daud diperkatakan, dikatain oleh Simei, itu dikatakan benar semua. Dan Daud tidak mau menjawab, dia tidak mau menyalahkan. Dan itu ternyata proses mempercepat katanya. Cawan yang jelek di Daud itu, kebaikan yang berkurang karena Daud yang berdosa, membuat cawan itu lebih cepat penuh. Tapi kalau Daud marah, cawan kebaikan Daud itu makin berkurang. Wih saya kaget saudara. Kemarin ada pendeta Boksu juga di lantai 4, bagus banget. Dia bilang, apa bedanya 10 pengintai dengan dua pengintai? Saudara, 10 pengintai itu menceritakan fakta loh, nggak hoax loh. Apa yang dia lihat, raksasa dan sebagainya itu betul semua. Tapi Joshua dan Caleb lebih suka memperkatakan apa kata Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku akan memberikan tanah kanaan. Dan dia lebih cocok, dia lebih lebih sepakat. Ya, Joshua Caleb menyadari itu fakta. Jadi saudara hati-hati ya, itu fakta. Ya, apalagi gak fakta, ini yang bahaya. Ya. Jadi hari ini saudara kita mau uh, belajar tentang kesetiaan. Supaya sesuatu yang jelek di hidup kita, kita buang. Dan sesuatu yang dari Tuhan itu muncul. Ya temanya adalah faithfulness of God kesetiaan yang dari Tuhan itu perlu mengalir deras di hidup kita. Next. Saudara, ini ayat luar biasa pemazmur berkatakan, Tuhan mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Akibatnya Bapak Ibu, Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita melalui bangsa ini. Ini bangsa yang jelek, saudara. Bangsa yang uh, sifatnya jelek, sombong. Boleh dikatakan ini paling jelek sifatnya di seluruh dunia. Tegar tengkuk. Tapi sengaja Tuhan mengasihi yang paling jelek. Supaya apa? Supaya bangsa lain yang tidak sejelek bangsa Israel, mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Yang jelek saja dikasih, Ya. Mengasihinya dengan dengan kesetiaan. Berkali-kali menyakiti Tuhan, Tuhan ampuni, terpaksa Tuhan pukul, Tuhan izinkan uh, pendidikan buat bangsa ini. Dan saudara apa yang terjadi? Membuat segala ujung bumi termasuk kita di Indonesia telah melihat keselamatan daripada Allah kita. Melalui bangsa ini saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir. Saya berkesan banget saudara. Lebih dari banyak negara, tapi paling berkesan ke tanah Israel. Perjanjian baru ditulis saudara, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini wajar saudara. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ya wajar. Jika kita menyangkal, Tuhan menyangkal. Saudara ini hukum tabur tuai. Tapi kalimat yang terakhir aneh. Jika kita tidak setia, jawab bersama saya dua tiga, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saya bisa kabarkan seluruh selnya Tuhan itu kasih, makanya Alkitab berkata kasih, kasih adanya, tapi juga setia. Tuhan gak bisa menyangkal, Tuhan itu setia. Bangsa Israel tidak setia, dia tetap setia. Sampai membuat rencananya jadi. Terus tangannya diulurkan. Ini luar biasa saudara. Nah kita perlu saudara. Minta roh yang setia dari Tuhan. Itu berguna di seluruh hidup kita saudara. Dalam hubungan suami istri Saudara ketemu dengan istri yang tidak sempurna. Saudara ketemu suami yang tidak sempurna loh. Saudara ketemu gereja yang tidak sempurna loh. Saudara ketemu orang tua yang tidak sempurna. Saudara ketemu anak, mertua, menantu yang tidak sempurna. Dan kalau kita tidak memiliki roh kesetiaan, Gak ada orang yang mampu. Saudara. Dalam hidup ini, saudara, itu diperlukan banget. Karena kesetiaan itu dibutuhkan. Bukan pada waktu orang lain berbaik hati kepada saudara. Kesetiaan dibutuhkan pada waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik. Pada waktu orang mengecewakan kita. Pada waktu keadaan tidak cocok dengan kita. Pada waktu seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saudara. Kita sangat membutuhkan kesetiaan. Tetap berdoa. Tetap nyembah Tuhan. Tetap baca Alkitab. Ini tidak mudah, saudara. Ini sebetulnya yang sedang dunia melihat. Orang Kristen mengalami pandemi ini gimana? Kita marah seperti dunia, kita takut seperti dunia, kita ngomel, menggerutu seperti dunia. Atau kita memilih mengucap syukur. Dan itu tanpa kesetiaan gak bisa Bapak Ibu. Next. Saudara, ini rapotnya Daud saudara. Daud pernah berbuat dosa besar. Dia bunuh suami orang, dia rebut istrinya. Itu dosa yang mendatangkan maut. Tapi dari sini sudah bisa melihat. Sampai ini ada lagunya loh. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Tujuh kali dalam sehari aku muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Apa Daud pengangguran? Saudara tidak. Dia tentara, dia prajurit, dia raja. Sambil kerja, sambil perang, dia ingat ini waktunya nyembah, waktunya nyanyi, dia nyembah Tuhan. Dalam kondisi dari dikecewakan Absalom, dia tetap nyembah Tuhan tujuh kali. Dikejar-kejar Saul, tujuh kali nyembah Tuhan. Bayangin. Saudara anak bungsu, nggak sampai segini. Jadi saya ingat saudara, sekolah kita pernah diberitahukan. Bahasa Indonesia, warga negara, satu lagi apa ya, matematika kalau nggak salah, itu nggak boleh merah. SMP, SMA, diberitahu nggak boleh merah. Kuliah juga sudah bahasa Indonesia, nggak boleh merah. Jadi saudara harus tahu. Kita banyak minta, Tuhan tolong nih, Tuhan tolong nih tokoku. Saudara, Tuhan ini pekerjaanku, nggak salah. Tapi harusnya saudara minta sesuatu yang lebih dari itu, yaitu apa? Sifat-sifat Tuhan. Mengalir di hidup kita. Saudara, apa yang membuat Daniel kuat? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap terbuka. Saudara, Tuhan tuh suka tempat tinggi. Makanya saya buat kamar, eh, saya buat ruangan doa paling atas. Yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali Bapak Ibu? Tiga kali sehari ia berlutut. Tiga kali sehari. Bukan cuma berlutut, berdoa. Serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia berlutut nyembah Tuhan tiga kali bukan pada waktu dia mengalami masalah. Tidak mengalami masalah pun dia lakukan itu. Itu kesetiaan. Ada banyak orang saudara, hanya pada waktu susah, pada waktu kepencet, kita sulit, semuanya gak bisa. Ada firman, ayo kamu doa. Wah kita doa. Mulai enak sedikit, kita kendor. Makanya gampang dipukul sama si dipukul sama si jahat. Tapi pada waktu biasa kita tetap setia. Setan tidak akan pernah menyentuh hidup saudara. Yang percaya katakan, Al, jika Allah sang kami sungguh melepaskan kami, maka ia akan melepaskan. Saudara, saya nggak, saya lupa ya, kelanjutannya ada. Kalau Tuhan tidak mau lepas, tidak lepaskan aku, aku tetap tidak menyembah dewa. Saudara, berapa kali kita ngalami keadaan gak enak, kita sudah mana Tuhan? Aku sudah deklarasi, mana Tuhan? Aku sudah doling, mana? Itu bukti kita gak punya kesetiaan. Kalau orang setia melakukan itu dengan pengertian. Tidak pernah memikirkan, apa yang ada ingat kalau Bapak Yusak? Hasil. Memang bagian kita wajib untuk ucap syukur. Wajib baca Alkitab, wajib berdoa, wajib nyembah Tuhan. Itu wajiban, Gak usah mikir yang lain. Justru kalau sudah nggak memikirkan yang lain. Tuhan mudah berperkara menggenapi semua janjinya. Yang percaya katakan, coba sudah ngomong sama anak, sudah ada coba janji, nanti ya, papi bawa kamu nanti ke Bali misalnya. Kalau anaknya, mana? Katanya Bali. Mana? Tiap hari ketemu bapaknya, mana? Sebel saudara. Tapi kalau anaknya diam, sesekali ngingetin, pah nanti kita kan kita kita kan kapan pasti kembali kan Pak. Itu bapaknya nggak usah diingatkan, dia akan ingat, dia akan genapi janjinya. Yang percaya katakan, halo, tapi kalau dia mana, mana, katanya mau ke Bali, mana, mana. Saudara saya mau beritahu Tuhan kita sangat setia. Dia pasti menggenapi janjinya. Yang sepakat katakan, ayatnya banyak Bapak Ibu, tapi saya cari ayat-ayat yang mudah dimengerti, mudah diingat. Next. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca Alkitab Suci dalam membangun, dalam mengajar. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois, dan dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup hidup dalam dirimu. Saudara ternyata Timotius dan ibunya Yunike dan neneknya Lois, ini hidup sudah menjadi gaya hidup baca Alkitab. Punya kesetiaan Baca bersama saya dua, tiga. Sebab kita memerlukan apa Bapak Ibu? Ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Banyak orang tidak memperoleh apa? Karena nggak tekun. Ya tadi mana, mana, mana. Saudara jangan pernah pikirkan hasil, ngomong aja. Dulu pertama kali saya ke Temanggung, saya ke desa Muncar. Waktu ke datang kebaktian, belum mulai, saya ketemu dengan petani-petani, dia bilang, Pak, sawahnya mana? Ya segitu. Loh, nggak capek. Jawabannya mengejutkan. Saya bilang, saya kerja. Pagi, siang ya saya makan. Sore ya saya pulang, saya nggak mikirin gedenya. Pokoknya kerja, kerja, kerja, kerja. Tahu-tahu selesai. Saudara kalau baca Alkitab juga gitu. Lihat dari kejadian Wahyu. Wow, oh ini berapa jam, berapa hari. Ya baca aja. Lima pasal, sudah nggak bisa. Empat, tiga, dua, satu pun gak apa-apa. Tapi konsisten. Tapi tekun. Ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan tekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini hasil. Jangan buah yang kecut Bapak Ibu. Buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tidak kekurangan suatu apapun. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Sempurna itu apa? Roh, jiwa, tubuh, keuangan. Keluarga. Yang percaya katakan. Itu sempurna. Next. Nah, ini saya saksikan saudara. Saya bertobat 79 Januari dan uh, saya waktu masih kuliah sambil kerja, saya dibaptis di sebuah gereja. Nama saya dulu namanya Petrus Vincentius. Hadi Santoso. Sekarang Vincentius Vincentiusnya tidak saya tulis karena sudah jadi Vincent. Ya ini dulu uh, apa namanya nama dibaptisan di gereja yang lama. Sudah saya bersyukur saya pernah ikut kursus Alkitab. Selama enam bulan, saya mesti kerja Bapak Ibu. Ini waktu yang tidak mudah. Tapi saya dapat nilai-nilai yang luar biasa. Teologi dasar baik sekali. Kerajinan kurang sekali, ini ekstrim. Kenapa saya nggak bisa tinggalkan kerjaan saya? Saya bilang boleh nggak saya ikut kursus? Tapi saya nggak bisa ikut pelayanan. Kecuali kalau pelayanannya malam setelah jam kerja. Dan waktu itu tantangannya saudara, saya nggak bisa. Ya, Buku-buku Alkitab baik sekali. Ini terjadi 19 Juli, saya lulus 1982. Ini awal yang ajaib buat saya. Sebetulnya nggak boleh saudara, saya ikut. Karena saya kerja. Dia bilang, gak bisa, kamu harus bagi waktu gini, gini, gini. Saya bilang, gak bisa. Tahu-tahu saudara, ketuanya bilang, oke okay, boleh. Dan ini menjadi bekal saudara, saya diajarin bagaimana khotbah. Saya belum khotbah. Saya baru khotbah renungan-renungan biasa. Saya bilang, oh ternyata begitu caranya. Oh saya baru ngerti. Ya makanya sekolah itu penting saudara. Suara, menata. Itu ada ilmunya. Kalau saudara nggak sekolah, orang nggak bakal tertarik melihat kita. Kalau nggak mau belajar. Nah saudara, dari tahun inilah saya tahu ini jadi berkat yang luar biasa. Saya mulai pindah gereja. Jadi saya pindah bukan karena sakit-sakit hati. Saya pindah. Sampai berapa tahun yang lalu, saya tetap di sinode itu. Saya pindah karena saya tahu ini sebuah kebutuhan. Saya mulai dibawa Tuhan kepada persekutuan-persekutuan yang interdenominasi. Saudara, makanya saya mau beritahu saudara kalau ke gereja manapun, saudara doa tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata di gereja A, ya tekun setia di situ. Kecuali kalau saudara seperti Yohanes Baptis. Di kota saudara nggak ada SMA. Saudara SMP, mentok, pengen SMA. Ya terpaksa ke sekolah lain. Jangan pindah gereja karena kepahitan. Jangan pindah gereja karena cari yang sempurna. Tidak ada, saya mau beritahu saudara. Kalau saudara orang yang idealis, saudara orang yang paling banyak dituntut, nggak ada orang sempurna. Apa yang kau tuntut akan dituntut kepadamu. Nggak ada, saudara. Daud ketemu orang idealis, masuk neraka. Semua Paulus, Abraham masuk neraka ketemu kalau Tuhan idealis. Untung ketemu Tuhan yang se... Jawab. Setia. Saudara kalau engkau pengen, aku mau ketemu istri, istri yang setia. Yang tidak pernah salah. Gak pernah saudara ketemu istri setia. Saya mau dapat suami yang sempurna. Gak bakal dapat saudara. Waktu saya sekolah Alkitab disebutin. Kenapa bercerai? Sekolah Alkitab satu dengan yang lain berbeda, saudara punya pengertian. Yang satu berkata karena jina, artinya apa? Kalau suami atau istri berjina dan tidak mau bertobat, betul-betul tidak mau bertobat, itu baru boleh cerai. Itu interpretasi. Ada satu yang menarik, di zaman dulu ada banyak orang yang punya istri lebih dari satu. Dan kalau dia kondisinya jina dan dia cerai itu bagus. Kembali kepada istri yang sah. Oh itu pengertiannya bagus banget. tuh. Jadi jangan pikirkan sudah ketemu, oh saya pengen dapat anak saya yang sempurna. Saya ingin melahirkan anak yang sempurna, gak ada Bapak Ibu. Bahkan sifat-sifat jelek mereka pun dari hidup kita. Sombongnya, itu dari kita jeleknya dari kita. Saudara ini sebuah anugerah yang ajaib. Bulan Juli, 17 Agustus, saya dibaptis selam. Dan tidak lama setelah itu, saudara saya kaget. Tuhan berkata, maukah engkau sepenuh waktu untuk melayani pekerjaanku? Saya bilang, Tuhan, aku kerja. Mami, dua adikku dibiayai oleh, oleh aku. Saya, Tuhan membiayai melalui saya. Saya bilang, kalau saya tidak kerja bagaimana? Malam hari, saudara, Tuhan bicara kedua kali. Ditambah dia berkata, kalau engkau mau, aku akan memberkati hidupmu. Malamnya saya diberi mimpi dalam mimpi itu saya melihat uh, apa peta dunia yang bulat dan itu muter. Itu persis saya di rumah punya saudara. Itu pelak peta dunia cuman saya kecil, dia gede, bisa muter. Jadi dalam putaran itu saya melihat negara-negara. Pada waktu saya bangun Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi hambaku, kamu akan dibawa mengelilingi dunia. Saudara, Apakah itu jadi kenyataan? Tidak mudah, saudara. Begitu saya lepas, saya menjadi hamba Tuhan. Next. Ini saya mulai mengalami. Dan saya membutuhkan kesetiaan. Saudara, ada sebuah yayasan yang menolong zaman itu persekutuan ditentang oleh banyak gereja. Persekutuan banyak ditutup. Dan saya mencoba mendaftar boleh nggak saya kerja? Dan kaget saudara. Pak Kirat Loho, waktu itu sudah umur 70 lebih, umur saya masih 21, dia berkata, sorry, Dek Petrus, saya bilang itu. Kami lebih butuh orang-orang yang latar belakang hukum. Karena kami menolong banyak persekutuan di seluruh Indonesia yang ditutup bukan penginjil, bukan rohaniwan. Saudara saya bilang, Pak kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Saudara ada teman saya barusan meninggal berapa bulan yang lalu kena covid. Namanya Adrian, Adrian Damapoli. Ayahnya uh, tentara hebat waktu itu. Dia datang menemui Pak Gerard Loho. Dia bilang, Petrus Hadi begini-begini dia cerita. Terus dia bilang, mau nggak kerja tapi tanpa gaji? Saudara, ini basic yang luar biasa. Tadi pagi ada orang yang SMS saya, Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita? Kalau cerita membuat kami menyadari, ini ada pendeta yang masih junior, saudara. Hari-hari ini semua orang berkata, oh harus dong, kalau nggak di hire ya nggak bisa kerja toh, nggak ada duit, nggak ada kerja. Ada satu dari kita yang tadi SMS sama saya, Pak terima kasih. Ternyata Tuhan sudah pakai Bapak membayar Sekina. So ini sesuatu yang tidak mudah. Adalah benar seorang rohaniwan yang bekerja pada Yayasan Eklesia Bandung dengan sukarela dan tidak menerima gaji atau tunjangan apapun juga. Apa enak Saya ingat sekali ada satu orang yang kalau makan siang sering bayarin saya. Itu nggak mudah, saudara. Makanya saya selalu berjuang apa-apa saya sendiri. Pelayanan ke Bali, saya bilang saya memakai uang uang saya. Saya sekolah Alkitab semua S1, S2, S3, biaya uang saya sendiri, saya nggak pakai gereja. Beli rumah uang kami, uang Tuhan, bukan dari gereja Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya basic yang seperti ini, kita akan menjadi hamba upahan. Dari masa sulit, Bapak Ibu. Saudara tahu saya lepas gaji saya berapa? Saya kerja. Kalau ada yang, saya punya gaji pokok sebenarnya kecil, cuma 120, 175. Tetapi, kalau uh, uh, sofa ini laku, mebel ini laku, saya dapat komisi. Dan satu bulan rata-rata satu juta. Martin tahu tuh di Bandung, di Braga. Satu juta sebulan, tahun 82 saudara. Bukan terlalu kecil. Dan Tuhan bilang lepaskan itu. Itu nggak mudah saudara, menyakitkan rasanya. Di Jawa Tengah tidak ada satupun penginjil. Orang gak ada persekutuan yang mengundang. Siapa ngundang saya? Tapi Tuhan berkata, kamu datang ke Tegal. Buat persekutuan di rumah. Untuk mamahmu, adik-adikmu, dan teman-teman adik-adikmu. Delapan orang Bapak Ibu. Naik bus dari Bandung ke Tegal. Melayani, balik lagi ke Bandung kerja sampai rasanya saya terlalu berat. Kenapa? Lama-lama tabungan saya tambah menipis. Saya tinggal 100 rupiah tebel. Zaman dulu ada 100 rupiah yang tebel. Tinggal itu satu-satunya, saudara. Saudara, ini masa yang sulit. 9 Desember saya diterima. Satu tahun lebih duit saya hampir habis, saudara tinggal 100. Tahu adik saya yang paling kecil, dia bilang kepada mami saya, Mami, hari Sabtu harus bayar uang sekolah dua bulan, satu bulan 7.500. Kalau tidak bisa bayar, tidak bisa ikut ujian. Saudara itu hari yang paling menyakitkan saya. Saya terpaksa puasa. Hari kemis tetangga butuh telur ayam kampung saya waktu main basket suka-suka minum air uh, telur kampung kalau saya pertandingan. Dan tahu-tahu dia nggak mau minta, dia mau bayar, paksa-paksa bayar. Saya terima seribu. Mami adik-adik saya bisa makan, saya puasa sudah. Hari Jumat malam saya udah bilang Tuhan, besok aku mau ke Bandung lagi. Bos saya interior, dia pernah ngomong. Kamu kerja apa penginjil? Oh kerja kerja di penginjil namanya, dia pikir perusahaan namanya penginjil. Nanti kalau nggak cocok, Kembali lagi ya, saya terima. Saudara, buatlah hidup kita seperti itu. Buat seorang yang kita pergi, dia berkata, kapan kamu datang? Jangan berkata, pergi-pergi, ah, jangan datang lagi. Ini bukan anak Tuhan, saudara. Dia berkata, kalau saya jam lembur, segala macam, saya nggak pernah minta. Itu basic, saudara. Jumat malam, ada teman saya namanya Benyamin, sekarang jadi pendeta di Makassar. Saya bilang dia Ben, kapan-kapan kamu ke Temanggung kamu ceritakan. Saudara apa yang terjadi? Malam itu jam 6 sudah, jam 6 kurang. Ketok-ketok saya rumahnya, rumah saya itu di pinggir jalan. Kalau sudah pernah ke rumah saya di Setiabudi, pinggir jalan. Kamar saya paling pinggir sudah. Pinggir pinggir jalan, pinggir ya paling luar sendiri. Tahu-tahu dia ketok-ketok, saya buka. Dia bilang, Bapak, manggil saya dari dulu Bapak. Saya mau ngomong tapi jangan marah ya. Kenapa? Saya digerakin Tuhan ngasih duit Bapak 50 ribu. Padahal Bapak punya uang gaji 1 juta. Dia nggak tahu saya full timer. Saya takut Bapak marah. Nanti dikira saya menghina. Saya bilang, enggak. Betul. Tak gandeng masuk, sudah dan itu ketemu adik saya, ketemu ketemu mami saya. Pertama mereka pikir utang siapa? Saya bilang nggak utang. Benyamin cerita, saya disuruh Tuhan kasih 50 ribu. Makanya saya bilang sama sekolah, jangan sampai orang nggak punya duit nggak bisa kuliah, nggak bisa ujian. Tapi seringkali sekolah kita disalahgunakan. Ada banyak orang yang tidak mau. Yang mampu tapi nggak mau bayar. Saudara, itu sangat menyakitkan. Dan apa yang terjadi? Itu adik saya Liz berubah, saudara. Hari itu dia berubah. Dia lihat kuasa Tuhan. Dia mengalami Tuhan yang ajaib. Tuhan yang setia. Padahal besok Sabtu saya mau berangkat, saya mau kerja lagi. Makanya panggilan full timer itu nggak gampang Pak Ibu. Sangat tidak mudah. Kalau nggak punya panggilan yang kuat, nggak mudah. Menyedihkan hari-hari ini ada banyak orang yang suka pelayanan, rajin, semangat kalau melayani orang kaya. Kalau bakal dapat duit, bakal dikasih duit. Kalau melayani orang miskin, semangatnya pudar, Saudara kita nggak punya basic yang baik. Kalau mau jadi anak Tuhan, mau jadi pelayan, harus sungguh-sungguh sudah. Jangan nanggung. Dan saudara apa yang terjadi? Kira-kira tahun uh, bulannya saya nggak tahu 84 sudah. Itu Tuhan ajaib sebelum saya diundang ke Kanada loh. Tuhan mulai angkat saya. Saya diundang ke banyak persekutuan. Dan setiap persekutuan saya khotbahnya beda, saudara. Tuhan ajari saya khotbah ini, khotbah ini. Setiap persekutuan. Tidak pernah khotbah yang sama. Dan itu menjadi nilai, saudara. Sampai ada satu orang, dia konglomerat di Jakarta, dia kasih saya sebuah mobil. Harganya waktu itu juta 750. Honda Accord. Ada gambarnya? Nah ini saudara. Ini tahun 84 saya punya. Ini mami saya, ini adik saya Liz. Ini Revol. Sekarang jadi pendeta di Ungaran. Ini ponakan saya namanya Yayang Bagio. Ini saya punya tahun 1980. 84 saya sudah punya mobil ini saudara. 85 saya diundang pelayanan. Tahu-tahu ada CD, uh, eh, bukan CD jam dulu, kaset. Khotbah saya sampai ke Kanada. Dia undang saya. Dia bilang, saya nggak punya, oh saya kirim, saya kirim tiket. Dan ajaib sudah, pada waktu saya tahu kenapa saya berkaitan Temanggung. Saya pelayanan di Jogja, saya naik, naik travel ke Tegal, lewatnya Temanggung, terus Meleri. Pada waktu di keuangan jalan itu naik saudara. Tuhan tuh ngomong, kamu akan pergi ke Eropa. Saya kaget, saudara. Tapi Kanada, Kanada nggak disebut Eropa. Begitu saya nyampe rumah, ada surat undangan itu. Khotbah, zaman dulu surat. Saudara. Undangan khotbah ke Kanada. Saya kaget. Begitu saya cerita sama uh, Pak Tony Rahmat, saya kenal baik karena saya kalau pelayanan di Jakarta nginep di rumah Pak Tony Rahmat. Dia bilang, eh, Yesus, kamu harus lewat Belanda. Anakku Jeffrey Rahmat di sana, Iin Cipto di sana. Kamu harus layani, di sana dingin, gini, gini, gini. Saya bilang, om oh, saya nggak tahu. Tiketnya lewat Hong Kong atau lewat Amsterdam. Saudara luar biasa. Undangan saya Kanada. Tapi Tuhan bilang ke Belanda. Lucu ya, waktu berdampak, loh kok Kanada? Kok bukan Belanda ya? Kok lain ya? Sepertinya beda. Saudara jangan cepat-cepat menilai Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang percaya katakan, begitu tiket itu datang zaman dulu kan itu bisa beli tiket di sana kita kirim tak buka kaget saya sudah lewat Belanda Om um Tony Rahmat senangnya bukan main makanya sampai sekarang kami dekat dengan mereka dia seneng banget dan saudara Tuhan ajaib. Di Belanda, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuman, saya bilang, saya mau nginjil boleh nggak? Per kamar. Saya cuman main gitar. Saya nyanyi. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Nangis saudara. Saya pindah kamar yang kedua. As we gather, may your spirit work within us. Nangis. Saya pindah kamar ketiga. Jeffrey Rahmat saya bilang, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Dia bilang, dia bilang sama saya, kok tak kumpulin ya. Besok persekutuan ya. Silakan. Dan saudara luar biasa. Itu Jeffrey Rahmat dipenuhi roh kudus. Pada waktu saya khotbah Makanya saya kalau khotbah di dia selalu berkata ini mentor saya. Dan Tuhan ajaib. Saya harus ke Kanada. Tahu-tahu mereka kita buat KKR. Seluruh Belanda. Hah? Duitnya dari mana? Kita mahasiswa. Kumpulin duit. Bayangin saudara. Mereka uang jajan tidak untuk jajan. Kumpulin saya nggak kerja, saya cuma khotbah tiga kali. Apa yang terjadi? Yang saya cerita, Manu sama ketua RMS, dia menangis jamaah Tuhan. Pada waktu Kris Manu sama sudah kesaksian dia sudah sudah dijamah. Waktu saya saksikan kebaikan Tuhan, dia maju ke depan, dia bilang pray for me. I hate Indonesia, saya benci Indonesia. Dan kami doakan dia. Saya nggak pernah minta Bapak Ibu. Tahu-tahu setelah sampai Indonesia saya dapat surat dari Billy Graham. Itu penginjil besar. Gara-gara berita itu sampai ke Johan Masbah. Johan Masbah cerita sama Billy Graham. Billy Graham tulis surat kepada saya. Saya bilang, saya menghargai kamu anak muda. Menginjil dan membuat KKR di Belanda. Saudara, Tuhan akan menggenapi semua janjinya dalam hidupmu. Yang percaya katakan, sejak itu setiap tahun saya pergi. sudah 89 tahu ada orang, ajak mamimu, saya bayarin. Padahal sebelumnya mami saya di Bandung, saya persekutuan melayani di Jalan Raja Wali. Pagi-pagi dia cerita ke banyak orang, oh tadi pagi saya ngimpi, lihat taman indah bagus. Yang punya rumah deg-degan, dia ngomong sama saya, Petrus, Petrus, ini mami mau meninggal nih Loh kenapa kok? Orang kalau ngimpi lihat taman indah itu biasanya sorga, biasa cepat mati. Waduh saya kaget. Saya kuatin mami saya, mami, mami kalau dipanggil Tuhan siap ya gini gini gini. Loh kenapa? Nah itu mami ngimpi itu biasanya mami kalau dibawa Tuhan. Mami doa lebih sungguh, gitu. dia banyak doa puasa. Saudara, saya lupa. Begitu ke taman Kekenhof, begitu masuk, eh ini bunga yang mami lihat di mimpi. Jalan lagi, ya ini nih, ini ada danaunya, ini mami lihat ini. Jalan lagi, loh ini uh, bunga ini bagus, warnanya hitam, biru, ini nggak ada di Indonesia, ini mami mimpi. Saya baru tahu Tuhan menggenapi janjinya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya pikir mati. Makanya kita kita seringkali menilai salah Bapak Ibu saya mau beritahu. Alkitab berkata nubuat itu tidak sempurna. Makanya saudara, percayalah Tuhan kita ajaib dan dia setia. Yang sepakat, katakan, saudara, 84 saya sudah alami. Pada waktu di Temanggung, saya nggak kemana-mana. Saya mengalami keadaan yang tidak baik. Saya pikir Tuhan kapan saya bisa pergi? Kapan saya bisa jadi berkat? Ternyata saudara, Tuhan menggenapi semua. Lebih dari 60 negara saya pergi untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan sudah gantikan mobil yang lebih baik. Ini ini di Selawi, saudara tahu di Selawi itu terkenal nangka nangkanya terkenal. Ini saya dari Guci, dari Gunung Guci balik ke, Temang, ke Tegal, saya lewat itu saya beli. Saya ingat sekali. Siapa yang percaya Tuhan menggenapi janjinya? Siapa yang percaya? Katakan ayat terakhir. Saudara ini mengerikan ini antikris ada orang-orang yang se ya sekuata kekuatan kuasa mereka beri, berikan pada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Sudah lihat Tuhan Yesus dilawan loh. Tetapi anak domba akan mengalahkan. Jadi butuh proses saudara. Ada diizinkan kondisi seperti ini. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Perhatiin gereja Tuhan. Mereka yang bersama dengan Yesus juga akan menang. Yaitu mereka yang punya tiga prinsip tiga ciri di hidupnya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Maka dari itu saudara, harus melatih diri. Dan minta Tuhan, berikan kepadaku roh kesetiaan. Yang sepakat katakan, saudara untuk doa jam 6 butuh kesetiaan. Untuk keliling selasa butuh kesetiaan untuk baca Alkitab butuh kesetiaan. Untuk menerima mertua, menantu, suami istri, orang tua anak butuh kesetiaan. Tanpa kesetiaan tidak ada satupun yang bisa.